hello and welcome friends Microsoft Access सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करेंगे वैसे ये वीडियो है अपडेट क्वेरी को लेकर के वो भी एसक्यूएल में तो सबसे पहले वो जानकारी दे देता हूँ कल संडे है और कल सुबह आठ बजे से हमारी लाइव क्लास होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से जुड़ी तो बेसिक से लेकर सारी चीजें हम देखेंगे वहां अपडेट क्वेरी ठीक है इसके अलावा अपेंड क्वेरी इसके अलावा query query design query wizard कैसे क्वेरी कैसे क्वेरी बनाई जाए कैसे रिपोर्ट डिजाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेरी आप रिपोर्ट कैसे लेके आ सकते हैं ये सारी चीजें कल होंगी कल लाइव क्लास में बताई जाएंगी तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं सुबह आठ बजे से क्लास होगी ओके चलिए अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तो यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन कर लेता हूं ये 2019 हमारे पास है आपके पास जो भी हो आप उसे यूज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम यहां से ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करता हूं चूंकि हमें एसक्यूएल क्वेरी बनानी है तो यहां पर इस टेबल की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है और हम यहां क्रिएट पे जाएंगे और डायरेक्टली कहां जाएंगे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और ये टेबल को ऑफ कर देंगे जैसे ही ऑफ करेंगे तो यहां पर एसक्यूएल नजर आएगा अब यहां पर हमें बनानी है एसक्यूएल क्वेरी तो यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले क्या लिखना है टेबल बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल अब चूंकि ये टेबल होगी एम्प्लॉय की टेबल तो यहां पर मैं एम्प्लॉय टी कर देता हूं एम्प्लॉय एम्प्लॉय टी ठीक है टी यानी टेबल तो ये हो गया अब यहां ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहां पर कौन कौन सी चीजें आएंगी एम्प्लॉय की आईडी आएगी ठीक है तो ये लिखा मैंने एम्प्लॉय और यहां अंडरस्कोर लगा के लिखा आईडी अब ये एम्प्लॉय आईडी कौन सा डेटा टाइप होगा तो यहाँ इंटीजर डेटा टाइप हम रख लेते हैं कॉमा देते हैं ठीक है नेम ऑफ एम्प्लॉय यहां पे देंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर यहां पे दे देते हैं एम्प्लॉय ठीक है तो ये लिख दिया नेम ऑफ एम्प्लॉय अब ये कौन सा डेटा टाइप होगा आप टेक्स्ट रख सकते हैं वेर कैर भी रख सकते हैं तो ये टेक्स्ट रख दिया हमने एंटर करके नीचे आएंगे अब यहां पर इनकी सैलरी की बात होगी तो ये लिख दिया सैलरी सैलरी कौन सा डेटा टाइप होगा तो यहां पर करेंसी डेटा टाइप हम रखने वाले हैं तो यहां पे लिख दिया हमने करेंसी करेंसी लिख करके आपको क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज कर देना अब कोई कॉमा नहीं देना है बस रन पे क्लिक कर दीजिए ये टेबल तैयार हो गई आपकी देख सकते हैं यहां पर एम्प्लॉय आईडी आई हुई है यहां पर एम्प्लॉय का नाम है और यहां पे एम्प्लॉय की सैलरी है तो सपोज कीजिए एम्प्लॉय आईडी है 111 ठीक है यहां पर आते हैं एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय का नाम अभिषेक कुमार ये लिख दिया मैंने अभिषेक कुमार ये दे दिया एम्प्लॉय का नाम ओके अब इनकी सैलरी की बात आएगी तो यहां पर सैलरी कर देते हैं हम 20000 तो ये लिख दिया 20000 ठीक है समझ में आ रही है बात अब करेंसी लिया था तो यहाँ रुपीज का सिंबल अपने आप आने लगा ठीक है 112 कर देते हैं ओके यहां पे लिख देते हैं नवनीत कुमार नवनीत कुमार तो ये लिख दिया हमने दूसरे एम्प्लॉय का नाम यहां पे सैलरी इनके लिख देते हैं बाईस हजार रुपए तो ये लिख दिया ठीक है अब यहाँ पे दो एम्प्लॉय का नाम हमने एंटर करा लिया आप चाहे तो तीसरे एम्प्लॉय का भी नाम एंटर करा सकते हैं कुछ ऐसे ही मैं एक और एम्प्लॉय का नाम इसमें ऐड कर देता हूं और इनकी भी सैलरी इसमें ऐड कर देता हूं तो ये देखिए ये तीनों तीन लोगों की सैलरी ऐड हो गई इसको सेव करते हैं और यहां से फिलहाल हम इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज कर दिया यही वो क्वेरी थी जिसके कारण हमारा ये टेबल बना है तो इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं अब हम एक ऐसी क्वेरी बनाना चाहते हैं कि इसमें किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी जिसकी सैलरी कम हो उसकी सैलरी अपडेट हो जाए या किसी का घटाना हो तो घटा भी सकते हैं it is depend upon you देखिए ये ई e छोटा नहीं है बल्कि ये छोटा हो गया है कॉलम तो ये कर लिया हमने अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक क्वेरी बनाएंगे तो इस टेबल को पहले क्लोज करेंगे और सेव uh, करके क्लोज करेंगे यहाँ पे क्वेरी बनाएंगे तो क्वेरी कैसे बनाएंगे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और इसको क्लोज करेंगे एसक्यूएल में क्वेरी बनानी है ध्यान दीजिएगा क्वेरी हमें कैसे बनानी है एसक्यूएल में क्वेरी बनानी है तो यहां पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे लिखेंगे अपडेट कुछ इस तरीके से लिखिएगा अपडेट अब चूंकि टेबल का नाम क्या है हमारे एम्प्लॉय तो आपको लिखना है एम्प्लॉय टी इस तरीके से लिख दीजिएगा एम्प्लॉय टी टेबल का नाम आ गया अब हमको सैलरी सेट करनी है तो यहां पे लिखा मैंने सेट अब देखिए जो लास्ट वाली फील्ड है उसका नाम है सैलरी कैपिटल एस से है ध्यान दीजिएगा तो यहां पर हम क्या करते हैं capital S A L A R Y salary कर दिया हमने ठीक है salary is equal to is equal to अच्छा देखिएगा ध्यान दीजिएगा जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए मुझसे तो गलती हो गई capital S A L A R Y salary is equal to अब मान लीजिए किसी की सैलरी हमें सत्ताईस हजार रुपए करनी है ठीक है पच्चीस हजार है बाईस हजार है जिसकी भी हो तो उनकी सैलरी हमें क्या करनी है सत्ताईस हजार करनी है ठीक है कितनी करनी है सत्ताईस हजार करनी है ध्यान दीजिएगा सैलरी बढ़ा करके कितनी करनी है सत्ताईस हजार करनी है तो ये कर दिया हमने यहां पर लिखेंगे वेयर क्या लिखेंगे W H E R E where ठीक है employ D employee underscore ID is equal to is equal to देंगे वहां पर इंप्लॉय आईडी क्या हो 111 हो आप 112 113 कोई भी ले सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर मैंने कर दिया है 111 ठीक है उम्मीद कर रहा हूं बात यहां तक समझ में आ रही होगी ठीक है यहां पर देखिए ये भी इंप्लॉय टी जो लिया है हमने यहां पर भी ये गलती हुई है हमसे तो इसको भी सही कर लेते हैं यहां पर भी हम इंप्लॉय सही से लिखेंगे एम्प्लॉई टी हो गया अब ये सही हो गया बिल्कुल ठीक है तो अभी हमें क्या करना है तो इसको रन करवा देना है रन कहां से होगा यहां से रन हो जाएगा तो देखिए ये कह रहा है you are about to update one row आप एक रो को अपडेट करने जा रहे हैं तो बस यस कर दीजिए ना हो गया रो अपडेट हो गया अब चलिए देखते हैं जिनकी सैलरी कम थी बीस हजार थी जिनकी इंप्लॉई आईडी 100 111 थी उनकी सैलरी हो गई है सत्ताईस हजार ठीक है अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेरी बना के दिखाता हूं ठीक है क्रिएट पे चलते हैं और यहां से आ जाते हैं क्वेरी डिजाइन पर और इसको क्लोज कर लेते हैं क्लोज करने के बाद यहाँ एसक्यूएल पे आ जाते हैं और यहां पर अब फिर वही चीज वही चीज हमें दोहरानी है जो अभी हमने दोहराया यहां पे क्या लिखना है अपडेट लिखना है क्या लिखना है अपडेट तो यहाँ पे लिख दीजिए U P D A T E update किसको अपडेट करना है एम्प्लॉई टेबल को अपडेट करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए एम्प्लॉई टी टी यानी टेबल ठीक है यही नाम दिया था ना हमने अब इसमें क्या करना है सेट करना है तो यहां पे लिख दीजिए set S E T set किसको सेट करना है सैलरी को सेट करना है तो S A L A R Y salary कर दिया सैलरी इज इक्वल टू अब इसमें कोई ऐसा आदमी है जिसकी सैलरी कितनी है देखिएगा ध्यान दीजिएगा सैलरी क्या सेट करनी है सैलरी जो सेट करनी है वो यहां पे देना है तो मान लीजिए किसी का सैलरी उनतीस हजार करना है ठीक है ये बढ़ा दिया मैंने और सैलरी कितना कर दिया उनतीस हजार और उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या हो वेयर एम्प्लॉय आईडी यहां पे देखिए लिखा मैंने एम्प्लॉय और फिर अंडरस्कोर करके आईडी लिखा employee ID is equal to क्या हो तो उसकी एम्प्लॉई आईडी हो 113 बस यहां से रन करवा दीजिए काम हो जाएगा देखिए कह रहा है you are about to update one row तो बस यस कर दीजिए ये वन रो अपडेट हो गया है अब 29000 सैलरी दिखेगा देखिए 113 का जो सैलरी था कम था अब ये 29000 हो गया है तो उम्मीद करता हूं कि अपडेट वाली बात समझ में आई होगी कि अपडेट एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू कैसे करना है ये कैसे होगा ठीक है तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और साथ ही साथ कल जुड़ सकते हैं हमारे साथ thank you for watching this video